yürüyor olacağız 5. cilt boyunca Allah izin verirse. Hz. İbrahim Efendimizin Hz. Hacer ve Sare validelerimizi kaybettikten sonra ömrünün son demine girerken 5. cildimize başlıyoruz. Hz. İbrahim Efendimizin vefatından Hz. Zülkifil aleyhisselamın vefatına kadarki süreci hem de tarihsel gelişimleri ve Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama gidecek Nur-u Muhammedi'nin nesep noktasındaki en önemli konularını beyan etmeye gayret ediyor olacağız. Zira Hz. İsmail ile Hz. İshak Efendimiz'den ve Yakup Efendimiz'den sonra gelen süreçte bizler Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın Hz. İsmail Efendimiz'den Peygamber Aleyhisselatü vesselama kadar olan bütün dedelerini muteber kaynakların tamamında aynı şekilde görebiliyoruz. Tarihsel bir süreç ortaya konulduğunda ise Beni İsrail tarafında onların tarihçilerinde çok daha hızlı bir atlatma söz konusu olduğunu farkına varıyoruz. İşte bu farkına vardığımız noktada 9 kuşağın atlandığını görüyoruz ki bu kuşaklar Hz. Eyyub aleyhisselamla Hz. Zülkifil aleyhisselam arasında gerçekleşiyor. Tarihin bu nüshalarını yeniden ele alırken bizler 5. ciltte bu farklılığı ortadan kaldırmaya gayret ediyor olacağız. Efendim 3436 milattan önce Şubat'ın 18'i İbn Sad'ın beyanatı ile 200 yaşında vefat ettiği beyan edilse de tarihsel süreç ele alındığında 227 yaşında Hz. İbrahim Efendimiz Şam'daki vefat anındayız. Azrail aleyhisselamı yaşlı bir adam halinde gönderilmesi sonrasında ona benim de canımı al buyurduğu o meşhur hadisenin içindeyiz. Karşısındaki zatın unutkanlığını görünce söylemiş olduğu bu söz, onun da hak ve hakikati acaba unutur muyum, Rabbimin zikrinden uzaklaşmır muyum korkusuyla değil, takvasıyla hasıl olmuş bir süreçtir. Hayatı boyunca üç defa hac etmiştir. Kendisi pek çok defa Mekke'yi Mükerreme'ye gitmiş ve gelmiş olsa da. Tarihi itabariden bunun yaşlanmaktan korktuğuna dair beyanat olarak ifadelendirilir. Ancak böyle bir korkunun bir peygamberde hasıl olmasının mümkün olmayacağı bütün akaid kitaplarının peygamberler hakkında öne sürmüş olduğu ve gerçekten delillendirdiği İmam Maturidi Hazretleri ve İmam Eşari Hazretleri'nin beyanatlarında bu sözün doğru yorumlanmadığı ya da yorumun farklı ellerden çeşitlendirildiği, değiştirildiği açıkça anlaşılmaktadır. Mescid-i Aksa Hz. İbrahim Efendimizin evi olduğu için oraya defnedilmiştir. Hz. Sare validemiz Kudüs'tedir ve o da ağlama duvarındadır. Hz. İbrahim Efendimizin vefatı ise tüm kaynaklardan silinmiştir. Bunun nedeni ise Hz. Allah Zülcelal'in Kur'an-ı Azimşan'ın Necim suresinde 37. ayeti kerimenin içerisinde var olan bir hikmetli sözde çok açık bir şekilde olmasa da rahat bir şekilde anlaşılır şekilde ifade edilmekte. Allah Zülcelal Necim suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor ve çok vefalı olan İbrahim'in sayfelerindeki parantez içinde şu gerçekler ona manasıyla 38. ayet kelimede şöyle devam ediyor. Doğrusu bir günah yükü çeken başkasının günah yükünü çekecek değildir. Ancak bu ayet kelimenin öncesinde şöyle bir ibare var 36. ayet kelimede. Yoksa haber mi verilmedi Musa'nın sayfelerindeki? Ne o haber? 35. ayet kelime. Gayb ilmi onun yanında da artık görüyor mu? Allahu Zülcelal Hz. Musa aleyhisselamla beraber Hz. İbrahim'i beraber anıyor. Sebebini şöyle ifade etmemiz lazım. Neden gizlendiğine dair sır bu ayet-i kerimenin içerisinde. Hz. İbrahim Efendimizin son veda haccında aynı Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam gibi beraberinde götürmüş olduğu ve oradaki Cürhüm kabilesinden toplamda 22 bin kişi bulunmaktaydı. 22 bin sahabesiyle beraber hac eden Hz. İbrahim Efendimiz milleti İbrahim'e Hz. Musa'yı, Hz. Davud'u, Hz. İsa'yı ve Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e anlatmışlardı. Evet, bütün veda haccında görülen Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın veda haccında görülen incelikler Hz. İbrahim Efendimiz'in veda haccında da görülüyordu. Şöyle düşünebilirsiniz. Kabe'yi inşa etmiş ve bütün İslam şeriatinde var olan haccı büyük bir davetle gerçekleştirilen Hz. İbrahim Efendimiz sizce bu haccı tek başına gerçekleştirmiş olabilir mi? O kadar ciddi ve geniş manada ümmete sahip olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce Hz. Musa'ya denk düşecek kadar miktarda geniş bir kitleye ulaşmış olan Hz. İbrahim Efendimiz din-i mübini İslam'ın en temel vazifelerinden biri olan haccında onunla beraber olanlara gelecekteki bu hak ve hakikatlerden beyan ediyordu. Zaten tarihsel süreç onun vefatını anlatamıyor olmasını akıl ve gönül bir türlü kabul etmiyor. İşte bu aradaki farkı kapatabilmek için Beni İsrail Hz. İsmail Efendimizin soyundan geldiğini de haccın içinde açıkça beyan eden Hz. İbrahim'in bu haccına dair olan bütün evrakı ortadan kaldırmıştır. Bu kayıtlar Beni İsrail'in üstünlüğünü kıracak vazifede eksik bırakacak durumdadır. Bizler o aradaki 9 kopuk dönemi anlatırken göreceğiniz üzere bu kayıtların tutulduğu mescit içindekilerle beraber yakılmıştır. Hz. İbrahim Efendimiz hem Suhufu İbrahim'i hem de kendi sözlerini ayrı ayrı sandukalarda bugünkü bilinen kıyamet kilisesinde tutturmaktaydı. Orada kayıtlar vardı, kütüphanesi vardı. Yangından sonra Hz. Eyyub aleyhisselamın hastalanma konusu da söz konusu olacak ki onlar 5. cildin içinde sizlere anlatılıyor olacak inşallah. İşte o tarihte Şubat'ın 18'ine varmadan evvel gerçekleşmiş olan veda haccında Hz. İbrahim Efendimiz bütün bu hak ve hakikati beyan ettikten sonra beni burada bırakın demişti. Ümmeti, ümmeti İbrahim, İshak aleyhisselamla beraber yalvardılar. Bizimle beraber Kudüs'e geri dön. Hz. İsmail Efendimiz de İshak Efendimiz babalarının başı ucunda onun rahatsızlığına bakarken Hz. İsmail Efendimiz kardeşim babamı al ve Kudüs'e götür. Zira o hayatı boyunca dünyanın dört bir tarafında vazifesini ifa etmiş olsa da en nihayetinde onun canlılığı orada devam edecektir. Dünyada bütün hak ve hakikatin duyulması için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar o orada olmalıdır. Ve orada tabiri caizse vazifesini devam ettiriyor olmalıdır. Hz. İshak Efendimiz bu manayı ilahiden, Hz. İsmail Efendimiz'e yaptığı istişareden ve Mikail Aleyhisselam'ın kendilerine orta yaşlı bir birey olarak görünüp bu tavsiyeyi yenilemelerinden sonra ve ümmeti içinde pek çok kişinin de bu rüyayı görmesiyle beraber Hz. İbrahim Efendimiz vefat etmeden önce hasta bir şekilde Kudüs'e taşındılar. Kudüs'te olanlar ve Kudüs'e girişiyle beraber gerçekleşenlerse Lut aleyhisselamın son vazifesiyle de oldukça ilişkili. Hz. İbrahim Efendimizin son anlarına giderken bizler Lut Aleyhisselam'ın da en son dönemine denk geliyor olacağız. Ama Hz. İbrahim Efendimiz tam Kudüs kapısına geldiğinde devam edecek o süreci yarın anlatıyor olacağız inşallah efendim. Bugünlük kalın sağlıcakla.